Всем привет, с вами я, Влад, и сегодня мы будем играть в игру э, Исполнители. И сегодня <laughs> надо будет составить, ну, тут, тут, ставим э, с прохождение, ну, прохождение типа игры э, с пока. пока. Вот мы ставим наш робота. Ну, допустим, такой легенький, лабиринт такой, нормальный. Ну, составляем пока, допустим, да, э, пока. Пока Впереди пусто. Ну, впереди не свободно. Свободно. Свободно. Вот так. Дальше. Вперед один. Чтобы он поехал, ну, вперед. Один неизвестный, Дальше направо. Ну, сейчас посмотрим, как он поедет. Он сейчас сохранюсь. Быстренько сохраню сейчас. Задача. Ага. Направо теперь, направо. Направо. Направо. Вот, все. Теперь вперед. Э, 4. все. Поехал. Все. Робот выполнил все задачи. А я с вами прощаюсь. С вами был я, Влад. Э, и всем пока.